चलो सब साड़ी पहन लो पहन लो चलो वो आदमी उधर टिकटॉक पे मुजरे कर रहा उसे लगा हमें पता नहीं चलेगा पर हमें चल गया टिकटॉक वो का होता हम बताए चचा दुनिया का सबसे बड़ा मुजरा कंपनी आखिर तुम टिकटॉक छोड़कर यहाँ क्या करने आई हो मजबूरी है करना पड़ता है तुम्हें पता है ना हम सब मिलकर टिकटॉक बंद करने वाले हैं सच बताऊं तो मुझे टिकटॉक पर मुजरा करने में ज्यादा मजा आता है आखिर कह क्या रही है मगर पैसों के लिए यहाँ भी भागना पड़ता है तुम चाहो तो हमारी मुजरा कंपनी ज्वाइन कर सकते हो मिलकर धूम तो मचाएंगे भग बाहुली लौंडिया तुम सबसे कह रहा ना टिकटॉक बंद हो चाहे चाचा भड़क गए हो लेकिन तू साले गुस्सा थूक दे मेरे लाल हो जाएगा चाचा का छोड़ दो दो चार दिन की बात है हो जाएगी तुम सबको पता है ना अगर तीन चार दिन में नहीं हो तो मैं सबको फोड़ दूंगा आइए दुनिया भर की मुद्रा कंपनी को हम इकट्ठा कर रहा हूँ जी तो हमको किस बात का डर यूट्यूबर्स और मीमर्स का मेरे पास मुद्रे की फौज है हमारे पास कैरी है आइए हमको लगा उसकी वीडियो डिलीट होने के बाद वो टूट गया होगा जी अब मेरी टिकटॉक आईडी मुझे वापस कर दो बिल्कुल नहीं ये कह रहा है के फूट यहाँ से टिकटॉक के मुजरे से बढ़िया तो ढिंचक पूजा का गाना है मुझे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए तो माफ कर दे बस बहुत हो गया जी अयो तुम लोग जानते नहीं हो हम दुनिया के सबसे बड़े मुजराखोर हैं और तुम लोग मुझे इस तरह से नहीं हटा सकते तुम यूट्यूबर्स मेरे चरणों की धूल अयो बहुत मारा जी और गोला कहीं